माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक बापाची लेख आई पुनवर जाईन घरा माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक माझी आईला सांगेन सुन आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक बापाची लेख आई पुनवळ आईला सांगेन सुन आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची कुंती एक बापाची लेख आई पुनवळचा माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची ती एक बापाची लेख आई माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकूण ती एक बापाची लेख आई पुनवळचा घराला माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक घराला माझी आईला सांगेन सुन आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक घराला माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एक बाप घराला माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एक ती एक बाप घराला माझी आईला सांगीन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची ती एक घराला माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक घरा माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक बापाची घराला माझी आईला सांगीन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक बाप घराला माझी आईला सांगीन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची कोणती एक बापाची लेख आई पुनवळ चायो चांद आई सुन पुनवळ चाल चांद आई सुन पुनवळ माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकूण ती एक बाप घराला माझी आईला सांगीन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक माझी आईला सांगीन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एक बापाची लेख ऐकून घराला माझी आईला सांगीन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची ती एक बा नेईन घराला माझी आईला सांगेन सुन मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक बापा